firman Allah bismillahirrahmanirrahim kul Allahu ahad so satu apa hikmah dia Tuhan tu satu Okay, it's very important untuk Tuhan tu satu itu maksud aku ha, bila okay. Tuhan tu ada dua dia ada problem yang sangat besar sekali Tuhan ni bila dia ada banyak macam-macam dia boleh jadi Okay, pertama hmm. sekali nombor satu boleh jadi pergaduhan kita boleh tengok kau boleh tengok cerita-cerita Tuhan Greek Zeus lah apa apa jadi gaduh kan Ah, dia gaduh dia ni aku nak saudara aku aku nak perempuan ni aku nak gitu kan Tuhan ada lelaki ada perempuan kan okay, dia jadi gitu satu satu lagi orang selalu question apa maksud Tuhan tu satu maksudnya dia tu tak ada beginning tak ada ending kan so manusia hmm. dia fikir hmm. gini macam mana tu nak fikir benda gitu itulah bagusnya kau tak boleh fikir kalau kau boleh fikir ada masalah sebab kita punya akal boleh berfikir